velkommen. Jo tak, og tillykke. Tak. Tillykke med de 20 år. Og så har du tegnet en stor pik. Ja. Øh, jeg keder mig. Hvad dig søde? f a Nå, skal vi på Peppers? Nej. Nej, det skal da ikke på Peppers, Det skal på Root. Det skal fandme ikke på Root. Okay, så Root. Ja, Yes, det er også okay, det er billig øl. Eller, det, nej, ikke rigtigt. Kom nu! Virk så for fanden! Bag som en lavkage! Kom nu! suppe af. Jeg gider ikke mere. Det gør ondt. Hvad? Jeg har jern på. Skal vi knippe? mày chứ